Gusti aku dudu wong pinter nanging aku pengen dadi wong bener mergo minteri wong bener kuwi luwih gampang ketimbang beneri wong pinter sing umongso bener, bener.